Это видео, где открываю 500 кейсов. Всем goodbye, леди и джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем, всем удачи!